Halo Mi Lovers, sebelum kita mulai nonton videonya, Ayah mau ngasih tahu nih ada channel menarik tentang kucing di YouTube namanya Kitten Life. Di sini ada video-video menarik tentang kucing seperti jenis-jenis ras dan sebagainya. Jangan lupa subscribe ya, linknya ada di deskripsi.